Yo, what's up mga ka-review? It's me again, Kensaki TV. At ngayon gagawin natin tong cellphone ni Regondox uh, official, no? Then, Regondox Takbo official, Bukana Vloggers din. And uh, pinadala niya sa akin to ang problem nito. Papalitan natin yung pinaka-LCD niya. So tara, samahan niyo ako. Intro. sa talaga nito kung bibili kayo ng online at hindi naman talaga 100% pagdating sa inyo okay yung kanyang LCD so talagang makaka-encounter kayo ng ano at sa online mawarranty siya like sa mga technician may warranty lilinisin natin siya ng higit para nasa ganun napapangiti ni Regondox mga ka-review. Wait yun. Lupit yun mga anong nagpatawa yun. Kahit nung pa komedyante ng tao na yun. Mga palabati talaga yun pala kaibigan. Hindi kahit ako nung dayo lang ako doon. Lagi akong binabati. Palabiro pati. Thank mm. you. natin ah, to at ready for delivery. Rondok cellphone Bix. No? So ayan mga ka-review hanggang dito na lang ang ating video ah, video rito sa cellphone ni Rigondox. Atakbo ah, Official. No? padaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated. And sa mga gustong magpagawa o magpa-repair ng kanilang gadget, just PM po. Nandiyan po sa video, sa video description ang aking FB page. Uh, like and share nyo lang po. I like and follow nyo lang po. At tiyak na makokontak nyo ako. So ayun, hanggang dito na lang. Peace out.